Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de HNB Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con una parte rápida y después con una parte lenta, así que ¡comencemos!